在京都，我们淘到了这件东京五六十年代夏奈尔店铺的模特胶合板金属配件儿，胳膊腿儿可以摆出各种造型，模特让人想起小时候那种活动的纸片小人儿，很简洁，很好玩儿。这天。 我们带着他逛了逛京都城，因为不久就要出发去重庆服装店了。想他挺可怜的，也没有怎么逛过街。临行前，带他出来玩玩。